Cari Pak Polisi kumpul kebo iku kasus Cari nih Pak Guru kumpul kebo gawe Pak Dokter di pak camat kumpul kubu gawe melarat cari nih pak lurah kumpul kubu omongi ya. cari pak rw kumpul kebu ya sing petah Dung cari pak rt kumpul kebu Iku salah Mula oh, sing kemulan darene kumpul kebo yo sing tak Yoro rocing lali lali ya ya e ya e ya e ho ya e ya e ya e ya e ya e ya e ya e ya e ha e ha e pulo tutu ekor dengadung ditampuri merak tutu mergo wong tambang bisa kumpul kebo belang ya mula wong Jare pak dokter kumpul kebo iku virus Rung lare pacaran kumpul kepo iku baru Pak Taman, kumpul kebu jawi melarat Duk cari ni Pak Lurah kumpul kebu omongi wegyah ya. Kepotong guru osing kemulat Karene kumpul kebodong kebun.